Hola, mi nombre es Emma y nos encontraremos muchas veces en cool Esta vez conoceremos una super historia. Pon mucha atención. Gastón es el vecino de Miguel. Ambos tienen 8 años y van a la misma escuela. Gastón siempre quiere todo lo que ve en la televisión. Y para que no haga escándalos, sus padres lo consienten en todo. Hace poco le tuvieron que comprar nuevamente los zapatos del colegio porque jugó a la pelota toda la semana con ellos y los rompió. Además, sus padres le dan constantemente dinero. Dinero que gasta en dulces y videojuegos. Miguel, en cambio, es muy cuidadoso con lo que le compran sus padres, porque sabe que son para todo el año. Cada vez que Miguel va al supermercado con sus padres, juegan a la gran elección. Es el nombre que le pusieron a encontrar la mejor oferta entre los pasillos y así aprender a manejar mejor el presupuesto familiar. Miguel elabora junto a su madre una lista de compras y tiquea cada producto que compraron con su elección. Así, Miguel ha aprendido a manejar su propio presupuesto cuando le dan su mesada. ¿Y sabes qué es un presupuesto? En palabras simples, es llevar un orden de los ingresos y los gastos. O sea, controlar, administrar nuestro dinero sin gastar todo de una vez. Así estaremos listos para ser un consumidor inteligente, porque debes saber que todos somos consumidores. Sin importar edad, género, gustos u ocupación, desde el momento en que comenzamos a adquirir bienes y servicios, ya sea para alimentarnos, vestirnos, transportarnos o divertirnos, somos consumidores. Lo importante es preguntarse siempre, ¿estoy siendo un consumidor inteligente? Ahora revisaremos algunos consejos que te servirán para llegar a ser un consumidor inteligente, darle el real valor al dinero para usarlo mejor y valorar lo que nos dan nuestros padres. Ya vimos lo distinto que son Gastón y Miguel. Ahora veamos cuál es el mejor ejemplo a seguir. ¿Te imaginas si el dinero creciera en los árboles? La gente plantaría semillas para tener más y más dinero. Pero la realidad no es esa nuestros padres deben trabajar para ganar el dinero con el que tú y ellos viven día a día. Nuestros padres trabajan entre 7 y 8 horas diarias a la semana. Y como el dinero no crece en los árboles, según los ingresos, hay familias que deben vivir con menos dinero que otras. Armar un presupuesto no es algo simple. Saquemos cuentas. Luz, agua, gas, comida, locomoción, Total. Debes manejar tu dinero de la mejor forma para evitar que el gasto sea mayor al dinero de ingreso. Debes tomar decisiones. No puedes quererlo todo. Piensa, ¿qué necesito más? Y así distribuirás mejor tu dinero, siendo un consumidor inteligente. En otras palabras, estarás reconociendo prioridades, o sea, dando mayor relevancia a lo verdaderamente importante antes que a lo superficial. Ten siempre presente que el dinero se gana, que el dinero se acaba, que el dinero es para comprar cosas importantes, que siempre es bueno ahorrar un poco para emergencias o compras especiales, que aprender ahora a manejar tu dinero te ayudará siempre. ¿Recuerdas qué sentiste cuando tuviste tu primera bicicleta, los patines o ese juguete que tanto querías? Seguro fue emocionante, ¿verdad? Esos son momentos extraordinarios para los que muchos padres se esfuerzan. ¿Te imaginas si todos los días fueran así? Ya no sería emocionante, perdería sentido y el presupuesto se escaparía de las manos sería derrochar dinero por cosas que no necesitas. Si comparamos a Gastón con Miguel, ¿de qué lado te quedas? Gastón pide todo lo que aparece en TV. Miguel acepta lo que le regalan sus padres. Gastón nunca da las gracias. Miguel siempre agradece. Gastón confunde regalos con amor. Miguel sabe que sus padres lo quieren siempre. Gastón suma y suma regalos sin sorprenderse. Miguel se pone muy feliz con cada regalo sorpresa. Gastón gasta todas las monedas que le dan y siempre quiere más. Miguel arma siempre un pequeño presupuesto e intenta ahorrar. Gastón tiene mucho que aprender de Miguel. Por ejemplo, valorar el dinero y lo que le entregan sus padres. Mucho que aprender, ¿verdad? Este capítulo nos mostró cómo podemos ser consumidores inteligentes, tomando buenas decisiones con nuestro dinero. También aprendimos que nuestros caprichos no ayudan al presupuesto. No podemos querer todo lo que ofrece la publicidad. Cada cosa tiene su precio. Aprendimos la importancia de disfrutar los momentos extraordinarios que nos dan nuestros padres. Revisa en tu diccionario estas palabras y nos vemos en otro capítulo. Presupuesto, consumidor, decisión, ahorrar, prioridades.